जय राम जी की अब तक के वीडियो में आप लोगों ने उत्तरकांड का दोहा नंबर उन्नीस तक पाठ सुना आज दोहा नंबर उन्नीस के बाद से दोहा नंबर पचास तक का पाठ सुनेंगे इसके अंतर्गत प्रसंग है श्री रामलाल जी का वर्णन उत्तरोत्पत्ति अयोध्या जी की रमणीता सनका जी का आगमन और संवाद हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न और श्री राम जी का उपदेश श्री राम जी का प्रजा को उपदेश जिसे श्री राम गीता भी कहते हैं पूर्ववासियों की कृतज्ञता श्री राम वशिष्ठ से बात श्री राम जी का भाइयों सहित अमराई में जाना तो शुरू करते दोहा नंबर उन्नीस के बाद की चौपाई से उनी कृपा लियो बोल निषादा दिन्ने भूषण बसन प्रसादा जाहु भवन मम सुमिरन करे हो मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हो तुम सम शमशखा भरत भ्राता सदा रहे उपुर आवत जाता बचन सुनत उपजा सुख भारी पर उचरण भर लोचन बारी चरण नलिन उर धरी गृह आवा प्रभु सुभाव परिजन निस्वावा रघुपति चरित देखि पुरवासी पुण्य पुण्य धन्य सुख राशि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए शब शोका बयरु न कर काहूषण कोई राम प्रताप विषमता खोई वरदा श्रवण निज निज धर्मा निरत वेद पथ लोक चल सदा पाव सुख नहीं भय शोकन रोग शिया राम चंद्र शंकर जी भयो दैक दैविक भौतिकता पाराम राज नहीं का हो व्यापा सब नर करही परस्पर प्रीति ही स्वधर्म निरति श्रुति रीति चरण धर्म जग माही पूरी रहा सपने हुई अब नाई राम भगति रत नरयरु नारी सकल परम गति के अधिकारी अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा सब सुंदर सब बिरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी दीना नहीं को यधन लक्ष्य दहीना शवनिर्दवधर्मरथ पूनि नरयरुनारि चतुरसवगुणि शवगुणज्ञ पण्डित शवज्ञानी शवपितरज्ञ नहि कपटशयानि राम राज नवगेश सुनु सचराचर जगमा काल कर्म स्वभाव गुना कृत दुख काओ नाशियापत आपति रामचंद्र शंकर जी भजो भूमि शब्द सागर में खला एक भूप रघुपति कोशला भुवन अनेक रोम जासो यह प्रभुता कछु बहुतगता शोज सोमयिमा समुझत प्रभु केरी यह बरन तही गता घनेरी सौमहिमा खगे सजी न जानी फिर यही चरित तिनौरति मानी सो जाने कर फल यह लीला कही महा मुनि वर दशशीला राम राज कर सुख संपदा बरनी न सकई परीश शारदा सब उदार सब पर उपकारी भी प्रचरण सेवक नर नारी एक नारी व्रत रत सब झारी ते वन बच क्रम पतितकारी दंड जतिन कर भेद जहा नित्य समाज जीता मन ही सुनिय राम चंद्र के राज सियापति चंद्र शंकर जी भजो फूल फर सदा कानन रही एक संग गज पंचानन खग मृग सहज भय ऋषि श्रवण परश पर प्रीति बढ़ाई को जय खग मृग नाना वृंदाव भय चरहि बन करही अनंदा शीतल सुरभि पवन बह मंदा गुंजत लिलय चलि मकरंदा लता बिटप बांगे मधु चवही मन भाव तो शशि सदा त्रेता धेनुपयश्रवै शशिसम्पन्नशदा रधरणी त्रेताभयकृतयुगकैकर्णी प्रगटी गिरिन विविधमनिखानि जगदात्मा भूपजगजानि सरिता सकल बर बारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी सागर निज मर जादा रही दारही रत्न तटिन नर लही सरसिज संकुल सकल तरागा अति प्रसन्न दश दिशा विभागा विधि मई पूर मयोखनी रवि तप जेत दे मांगे बारि दे जल राम रामचंद्र शंकर जी भजो कोटिन बाज वेद प्रभु किन्नी दानय अनेक द्विजन कह दिन्नी श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत यरुभोग पुरंदर पति अनुकूल सदार सीता शोभा खानि सुशील विनीता जानत कृपा सिंधु प्रभुताई सेवति चरण कमल मन लाई यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा